Javier y en el El cerdo de la calle, lo que sembré. ¿A qué se debe esa alegría? ¿A qué se debe ese entusiasmo? Me has tenido preocupado pensando que te ocurría. Dando vueltas con el coche, preguntando a tus amigas. Dando vueltas por la calle, pero tú no aparecías. sin y Conozco bien tu mirada, no traté de ocultarlo A no ser de ser un hombre, el coraje me podía Manché mis manos en su cuerpo, decaí en ella mira Todo un momento de loco, pensé que me pertenecía me cogiste siendo la niña de mi persona ha abusado. No, ya no te quiero, no, ya no te tu mano, que nunca le doy cariño, cariño, solamente hicieron daño. No, ya no te quiero, no, me ya llorando, todo el daño que me hiciste, ahora lo estás pagando. de uno mismo. Yo todavía era muy joven y tenía egoísmo. Me enseñaron malamente, me crié con el machismo. Aquel que me arrebatado el único amor que he querido. Que necesitas con él dime si quieres intentarlo. Olvidemos lo ocurrido, podemos arreglarlo. Yo he aprendido a ser un hombre porque tú me has enseñado. A medido con mi vara, solo a 50 me Entraremos los rencores, nunca tarde para amarnos no te quiero, no me veas llorando. Me cogiste siendo niña, de mi persona has abusado. Ya no te quiero, no me tu mano, que nunca dieron caricia, solamente hicieron daño. No, ya no te quiero, no me veas llorando, todo el daño que me hiciste, ahora te sorpresa, le va a sorpresa, que la mi feliz y no cabe la maleta, pa' que famosa tristeza. Cuidado bien, tu rosa de abril, le va a sorpresa, ya la mi feliz y no cabe la maleta, pa' que famosa tristeza. Cuidado bien, tu rosa de abril, Gela sorrisa yaralı beni Ona la amaletta Ma che sa s'affrontano sempre te